I teraz klaps. Co to jest Polska? To jest nasz kraj. Polska to jest nasz kraj, w którym żyjemy. Polska to jest nasza ojczyzna. Jak chciałbyś, żeby wyglądała Polska, jak będzie dorosła? Mm, żeby to był duży bardzo kraj. Ciepły, żeby miał jakieś rzeki i duże morze. I dużo gór. Czy wiesz, co to jest polityka? Polityka to jest jak prawo, tylko łączone z, więcej z gadką. Polityk też czasami, jak coś pójdzie nie tak w niektórych sprawach, to on to naprawia czasami. A kto to jest polityk? Ktoś, kto pracuje w telewizji. Czy ty byś chciał być politykiem? Nie. Czemu nie? um, będę podpisywał papierki do samego wieczora i nie będę mógł spać. Co jeszcze robią politycy? Kłócą się o to, że na przykład z PiSu coś tam zrobił, a z PO twierdzi, że nie zrobił tego. Albo odwrotnie. Co to Twoim zdaniem jest uczciwość? To jest taka rzecz, co niektórzy ludzie nie mają. Próbują oszukiwać niektórzy, żeby być lepszy niż inni. A co to jest szacunek do innych? Że się kogoś szacuje. Tolerancja innych, mówienie miłych słów na przykład, nawet jeśli nie lubimy tej osoby. Wiesz, co to jest prawo? Że ludzie są dobrzy. A no kto to pisze, jak myślisz? Drukarnia. Yy, prezydent. Nie tylko. Wiecie, kto to jest prezydent? Prezydent to jest dowódca całego kraju. Y, opiekuje się całą Polską, pomaga po prostu. Jak ktoś przychodzi z czymś, to musi to rozgadnąć, na przykład jakaś trudna sprawa. Kto to jest obywatel? Ty, ja, no każdy Polak na przykład. A jakie ma obowiązki obywatel? Przestrzegać konstytucji. Co to jest ta konstytucja? Najważniejsza ustawa. A jeżeli ktoś się nie przestrzega, to idzie za kratki. Konstytucja to jest jakaś książeczka, w której są spisane prawa i obowiązki. Żeby każdy wiedział, co ma robić, co mu wolno. A kto taką konstytucję tworzy? Prezydent, a nie kraj. Obywatele. Konstytucja powinna służyć obywatelom, nie interesom partii. INSPRO jest organizacją pozapartyjną. Od 11 lat patrzymy władzy na ręce i będziemy robić to dalej. Jesteśmy skuteczni. Nasze akcje to obywatele decydują, czy tiry na tory. Ale bez Twojej pomocy nie damy rady. Twój 1% podatku pozwoli nam działać dalej. Polska jest dla nas ważna. Pomożesz nam?